машина їде. Ось такі дітки заробітки. Зараз будемо вигружати. А, стой, стой, это дверца от э, холодильника, надо сюда. Не-не-не, с этой стороны. Как все, мальчик? собираемся силами. Доберем. Все. Как праздники, Станислав? А как у вас выходные прошли? Давай, дальше. Давай, Миш, ну напрягись ты. Давай аккуратно. Давай чуть-чуть на тебя, чуть-чуть, да, еще на тебя, взгляд. Да вот что зацепилось. Поднимаем его. Давай назад на меня. Вот тут болит этот э, блин. Это же порог. Давай, почему? Сейчас, подожди. Давай. Ясно. Приехали покупатели, друзья. Руки. Белоруссии приехали. Резинками. Давайте там Давайте там все позабираем, да? Да. Так, друзья, приехали наши подписчики. С последнего ролика про магазин списалися з чоловіком, от, сам він з Білорусі, а приїхав жити до нас у Лозову. І списалися, договорили за ціну і він купляє холодильник собі теж відкрила торгову точку в Лозовій. Кстати, можу сказати, де буде, лозовчан багато дивиться. І що буде в налічі в цьому магазині. Так, а я пользуюсь моментом, раз так она судьба сложилась, что буду на просторах Ютуба. <laughs> Хотел бы передать привет э, в Республику Беларусь, Родинская область, Берестейский район, агрогородок Ватеры. Передать привет своей любимой маме, папе, сестренке, братикам, племянникам. Э, Я по вам очень сильно скучаю. Ну и надеюсь, что скоро уже приеду. Поэтому вот как-то так. А ти поїдеш назад? Не, ну в гости. А, а так він знайшов жінку нашу, українку і живе в Лозовій. Да, а вот на канал э, именно вот Стаса подписывайтесь, очень познавательное видео. Ну, как бы я, наверное, все-таки, смотря его видео, э, больше как-то захотел вот этим всем заниматься. И всем, наверное, советую, если хотите что-то свое, то можно всегда с чего-то начать. От він приїхав з Білорусі, вже у нього 5 свиней по 100 кілограм. І бройлерів держить. 50 бролера, да? Я, це вже друга партія, це, да? Ну, это третья. Третя партія. От, Шмаляхова і Івановськ. Отак. приехал за границу и тут зарабатывает день. Ну дай бог, чтобы у него пришло нова точка, дай бог, чтобы открылась, тоді вже, если надо будет, скажем, и лазовчане, чтобы знали, где магазин, правильно? Ну, конечно. Лучше ты потом пришлешь ролик, а я смонтирую и... Вообще без, без проблем, я думаю, что будет хорошая реклама. Як вам магазин, вот скажите вы, вот... Е, ну, как бы замечательное место, такое, ну, хороший маленький магазинчик, поэтому... кто этим занимается, я думаю, что не прогадаете. да, беріть, ну, звісно, торг якийсь, у- торг уместний і так далі. Поэтому магазин я ще не продав. <laughs> Отак. Друзья, я уже переодівся. Сейчас були сильні морози і ми замітили, куди вода позамерзала. Ну ми ось таке жидке нічого не замерзало, вода куди внизу почала підмерзати. Тому зараз всі напітки, ці е, паки позабираємо. У машину загрузю. І я вам скажу, що прийде прийде время. От, Я думаю, туди туди і прийде время. І надо... <clears throat> І я випущу ролик що я продав магазин. Воно прийде це время. Прийде время, по-любому хтось купить і буде якийсь покупатель, якщо дасть Бог все вийде. І зніму ролик, що продав магазин. Ну іменно як я продав магазин, я обов'язково вам зніму, покажу, бо багато хто е, жде, щоб я продав магазин. Ну а багато хто і не жде. Люди бывают разные, поэтому и то, если я продам магазин, Хай я продам, к примеру, там плюс мінус 200 тисяч гривень, мені не хватить 200 тисяч гривень, щоб купити те, що я хочу для хазяйства, для свого хоз, ну, для своєї міні-ферми, так сказати. Мені треба, я прикидував хоча б 1300-330. Поэтому надо ще буде десь шукати 100 чим то тисяч. Будемо шукати. Ну, треба спочатку, я думаю, продати це щоб була енна сума. А тоді вже будемо шукати остальну недостающу суму, там 100 з копійками. І тоді я куплю. І як я куплю, я вам теж покажу. А поки раніше времени, ну що казати раніше времени. Це друге діло, вже б я продав магазин. Сказав би, я продав магазин. Ось этому этому чоловіку сидить покупатель. Да, я там купив. Узнаємо для яких целей він бере, для чого. Ну це якщо продамо. Ну, я думаю, продамо. Вообще, е, насчет продажі, я завжди дуже легко все продаю. Ну і магазин так само легко продам. Я одне время займався, ну як займався? Зарабатывал здорові деньги на строительстве. Я два рази в год купляв машину. Ну, продавав і купляв, два рази в год міняв машину. І було таке село, набрав машину нову, поїздив 4 місяці, розстроївся і продав її через 4 місяці нову. Тобто я всього купив і продав більше 40 машин. Разні в мене машини були. Як і хороші, так і не дуже хороші. Ну різні взагалі. Ну а зараз, звісно, машина, що вже скільки лет 5-6, да? 5 років. 5 років. І міняти не хочеться. Це хіба що якщо міняти, якщо дасть Бог колись буду надумаю міняти, то тільки 200 й крузак. Других варіантів я не бачу. Ну і нема в мене желання другої машини. Це машина взяв і і все. Просто машина взяв, їздиш і і все. Ніяких ні головних болей, ні проблем, ніде нічого. Ну а так спрашують, а що ж ти хочеш купити? Даже ось покупателей, чтобы забрали холодильник, что ты хочешь купить? Ну я то їм сказав. Ну а вообще, ну не кажу. Скажу уже я куплю, покажу вам, расскажу. Ну деньги надо, конечно. Здрасте, шо вам? Богдан, друзья, ось зайшов допомагати напитки виносить. Ну він не показується на відео, він каже, я не хочу, мене не знімає і все. Ви спрашуєте, де Богдан. Ну Він допомагає так мені і по хоздвору допомагає і у нього завтра вже на учебу вже канікули закончились. В основному я сам вишиваю на камеру. А він не хоче. Він уже не такий, як ви його помните, маленький, бігав, там розказував. Зараз він вже більше мене, вище мене набагато. Ну десь отакий він, від мене десь на отак. Метр вісімдесят. Метр вісімдесят. До потолка. Ну, ну а я метр сімдесят. Так, ну от такі, друзі, діла. Так що що, буду держати вас в курсі, поки зараз оце все по берегу вивеземо і таке позабираємо, що тут ще поставалось. Ну а так, потім ще може там через недільку ще ролик зніму, розкажу ситуацію. Бо я зараз буду давати дзвонки. Хто дзвонив, хто не дзвонив, буду розказувати. Ну а так держіть за нас кулаки, щоб те, що я хочу, купив, щоб вийшло. Да, там сума не маленька, ну я думаю. Е, знаєте, було б желання, а то все ерунда. Якщо є желання, то все мелочі життя. Я і не таке хотів, і все було, в тому числі он і і крузак. В своє время теж мечтав, дуже хотів, хоча понімав, що він дуже дорогий. І тим не менше, вже 5 років. Так і все друге. Та що воно все так, дають у нас. Все що хочу, я рано чи поздно достигаю. Якщо б хтось із вас був би тут, я б дав би вам там пару бутилок квіточки або буратинки. Ну вас немає. Я куди спрашиваю, а куди ти воду? Воду я всю зараз заховаю у гаражі в здоровий холодильник, щоб вона там не замерзала, і утеплю. І приїде Сашко весною. І, а він любить такі напітки, для нього це і меду не треба. І Сашко поп'є всі напітки. Він вже мені дзвонив, ти ж там напітку оставляй, не, е, не вздумайте розпродувати. Він дуже їх любить, а сарай строїть будемо. Ну, сарай там ще треба. Тут це все і коротше, йому поставити. Та тут не так уж і багато вже його. Ну коротше так. Ну от воду всю забрали в основному. Ну так і осталось. Чепуха вже позабираємо. А так і все. Холодильник заберуть, приїдуть. Ну а то івар торговий, то ми ще продамо. Я не так давно брав у підписчика, в нього мебільний цех і мебільна фабрика. Ми брали це для конфет вітрина. Ну і типа для каси 2800. Е, ну За 1000 з хвостиком я піддав би. І кілька місяців ми її нову брали. Протерти пиль. І продамо теж потім з часом. Ну вот так. Вот, друзья, что получилось. Так, я туда. Ну так. Не знаю, може литров 200 буде води. Десь так. Може чуть менше или чуть більше. Сашко поп'є. Бадан каже бутилок 100. Ну да, десь 100, якщо не більше. Бадан, тікай, тікай. Ну, давай. Сейчас я тебя просто обычно обхожу. Люди дрова вудять в тачки, а ми баклажки тягаємо. все ж хороше, нічого просрочено нема. Просто що це? От. Бутилка вона замерзла там. Звісно, треба забрати, вона просто перемерзне і вже вона не буде е, газірована. Воно вже койде поспускав, газ по, по, що поперемерзало. О, Саньки весілля буде весною. Скільки напітків. Так, а як ми лимонади наверх, а прозрачно вниз, так? Да? Отдельно типу.